Хочеш покажу я тобі свою весну, хочеш прокачу нас полями по вітру. Все, що знаю, розкажу. все, що маю, все, що маю, покажу. У літнім морі, в обіймах теплих вод. Разом з тобою серед морських істот. собак, підеш зі мною, питаю лиш разок. дощі літали у хмарах, не вистачало слів, щоб сказане було про нас, а може у сні, бо соняш по теплим лугам Ми бігали тоді, пам'ятаю, я сказав, хочеш покажу я тобі свою весну. Хочеш прокачу нас полями. Повітру, Все, що знаю, розкажу. Все, що маю, все, що маю, покажу. Запашній траві з тобою взорепад не вистачало слів, щоб сказане було про нас, а може у сні голенький в теплий лиман. У запашній траві, у запашній траві, у запашній, у запашній траві, орепад, з тобою зорепа